प्रवीणची गणितातली कला पाहण्यासाठी जवळपास पन्नास विद्यार्थ्यांकडून प्रश्न विचारायला सांगितले त्यावरून एक लक्षात आले की हा युवक शंभर पर्यंतचे पाडे अगदी सहज बोलतो आणि हजार पर्यंतचे पाडे लिहितो विशेष म्हणजे सरळच नाही उलटे पाडे देखील प्रवीण तेवढ्याच पटाईतपणे बोलतोही आणि लिहितो देखील कोणताही एक पाडा दहा सेकंदात लिहून पूर्ण करून दाखवतो कोणत्याही दोन अंकी संख्येचा गुणाकार पाच सेकंदात तोंडी करतो हजार पर्यंतचे वर्ग अगदी अचूकपणे सांगतो या प्रचंड बुद्धिमत्तेच्या जोरावर इंडियाज गॉट टॅलेंट या रियालिटी शो मध्ये त्याने धडक मारली आहे इंडियाज गॉट टॅलेंटच्या मंचावर गेल्यानंतर प्रवीणच्या आत्मविश्वास भर पडली आहे आता लवकरच सोनी टी वरील एंटरटेनमेंट केले कुछ भी करेगा या शो मध्ये सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले